Grabić iz kamena. Dobro, grabić iz kamena. Evo ljudi, sad molim vas dole u komentare da ostavite. Jel ima ovdje 6 metara drva? Evo. Evo. Znači, ostavite dole, pišite u komentare. Ima li 6 metara drva, pošto u mene Buraz kaže da ima 3. <laughs> E tako. Dole, Dole, dole, znači u komentare, dole ubacite koliko ima ovih metara drva. E a ta ti nazi bira, koliko ima drva?